Какая-то грустная езда между междурядье, солнышка нету, небо хмурое, дождик капает, все нервные, еще этими габаритами светят, как вампиры. О, пасмурная погода, низкое давление, пахнет так. как. Наконец-то чувствую себя настоящим газонюхом. Оу, дорога кончилась, вау. Блин, Собянин, верни асфальт. немного в щебенке, как бы в рожу ничего не прилетело. Ah. вперед, вперед. Нет, нет, нет, нет. Ну, а, боже. Справа была, если что, полоса прямо направо. Ее тоже заняли. Сегодня все нервные. А, сверху начинает что-то копать. Здравствуйте. Так, девушка. Блин, дальше есть пробка? Я хочу пробку. Нету пробки. Ну тогда я поехал в центр. Я тонкий, но не настолько. погибну, если буду обгонять ней не погибну. Какая-то грустная езда в Междурядье, солнышка нету, небо хмурое, дождик капает, все нервные, еще этими габаритами светят, как вампиры. Плохой день. мотоциклист стоит, не едет. Все, дождь, ребята, я доезжаю до моста и все.